oh no! Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à l'Antipode, c'est un centre culturel euh, qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça à Clonay Et en fait on est sur le roof et ce qui est marrant c'est qu'en fait on était déjà venu avant pour faire du parcours. Et là ils nous invitent aujourd'hui pour faire une vidéo euh, sur le roof et euh, dans, le centre culturel. Et sauf que là c'est verglacé partout, c'est mouillé partout en fait. Du coup là les gars ils sont en train de racler tout le sol et puis on va voir ce que ça donne. Mec c'est de la en fait je crois qu'on va se mettre à la patinoire. <laughs> Malgré la patine noire qu'il y a sur le toit, on espère qu'on va pouvoir faire quelque chose quand même. la première fois qu'on était venu euh, sur ce toit, euh, c'était pendant les travaux euh, du centre culturel. Et en fait, on a repéré une descente qui avait l'air assez cool. Et là, comme c'est mouillé un peu partout, on va pas pouvoir faire les chapresses et les roof gaps. Mais la descente, on a moyen parce que c'est pas mouillé. Les gars, ils sont en train de se chauffer et, et on va filmer tout ça. On va arriver là, on va descendre ici sur les deux murs. On arrive ici, hop, sur la terrasse, on descend par là et après on atterrit euh, là-bas. On va après la petite descente, enfin la petite, je sais pas si c'est le mode adapté, mais bon on va voir. Hein. Eh, par contre, attends, j'ai les chaussures trempées là, erreur. C'est terrible aujourd'hui en fait parce que c'est vraiment tout mouillé, il a beau faire ça a pas eu le temps de sécher. Du coup bah là on a les pieds tout mouillés, donc euh, faut sécher les pieds sinon euh, la glissade elle peut être mortelle. Oh ouais non là j'ai pas envie de tomber, vas-y. Moi, ce qui est bien avec ce bâtiment là, c'est qu'il y a tellement de pièces en fait, c'est un grand centre culturel. Du coup, euh, en termes de parcours, là, on va bien s'amuser aujourd'hui, je pense. En puis, il y a du soleil là, ça va être stylé. Ouh. Ah, je j'ai failli mourir. En fait, on repart parce que Shukai, il est arrivé là et ses pieds étaient comme ça. Il a cru qu'il allait prendre le giga drop. Bon, là, on va faire la descente avec Shukai. On l'a bien préparé. Là, euh, Vlad, il va faire décoller le drone FPV et puis ça part. Hein. On espère que ça va le faire. Bonjour. Bonjour. On entend de la musique depuis tout à l'heure. On va voir ce que c'est, je crois que c'est. <laughs> Il est trop stylé cet endroit, c'est incroyable. J'avoue, l'ambiance elle est. Ah, elle est folle. <laughs> ouais, elle est énorme la salle. Ah yes. <laughs> non. Bon, les gars, ils ont trouvé euh, de quoi faire sécher euh, le roof là. Ça, oh, oui. parfait. Un petit dallage, mon pote. Ça passe. Oui. Hop, lâche. On va essayer de faire tenez <laughs> Mec, pour les gens après. De toute façon, tu les, mets, ouais, tu les mets d'affilée. On va essayer de se faire un petit dallage euh, cali. Parce que c'est bien trempé quand même. se d'élan. Et là, ça atterrit là. Là, euh, on a attendu un peu, ça a bien séché. Du coup, euh, les gars, ils vont se tâter à le faire. Il fait peur. <laughs> Il faut que je prenne ma revanche. Je me suis pété le pouce sur ce chat presse. Maintenant, je vais péter sa gueule. Oh non Il s'est passé quoi Je me suis pris euh, le petit truc qui ressort là, l'aération j'ai fait ça. J'ai un peu badé mais en vrai ça va heureusement le mur il est haut hein. Sinon euh, je serais tombé un peu Ah oui non Yeah Yeah les gars ils sont tous mis sur le saut et ils l'ont fait avec quelques pas d'élan et moi euh, l'élan ça me fait trop peur sur des sauts comme ça du coup bah je vais essayer de le faire en sèche on va voir ce que ça donne pas de risque hein. bien essuyé ça c'est important 3 2 1 Oh, <laughs> il, a, il a pop side le fou Oh il est chaud euh, Je suis heureux du coup ce que de dois en faire un peu une fois par, une fois par mois, c'est important. Oh oui. Allez Romain, donne tout. Bah, en fait là euh, j'ai projet, je fais une petite line avec un saut de bras. Le saut de bras il est chaud parce qu'en fait on court sur une pente comme ça. On doit la traverser en diagonale, surtout on court sur du verre. C'est un pur plaisir, mais le verre il est bien solide, c'est cool. On peut bien sauter dessus, heureusement. C'est le bout des doigts. Oh non Non Non Non Après je fais la side, hop, et la de poules. Ah, <laughs> ah, le Bon bah je vais la refaire hein On plus qu'à refaire et petit Yes Incroyable Bon toute la line est faite, c'est bon. Là on a fini de bouger sur le toit, c'était bien cool, on a fait plein de trucs. Et là on passe à l'intérieur, euh, on a trouvé des petits spots pour faire quelques mouvements. Sauf que les murs ils glissent énormément. J'essaye d'enlever la poussière du mur parce que euh, bah, le mur. Euh, donc là en fait, on travaille le mur, on attend que ça sèche, on enlève toute la poussière. Et après, nickel. ce rattrapage. Ça va, mec J'ai rien, mais mec, j'ai pas de quoi. T'as failli. <laughs> Ouah, mec C'était juste, hein. Ça va sécher. Il y a trop de poussière, ça glisse de ouf. Tiens, Mathieu, il a mis de l'eau, on va voir si ça va accrocher. t'as pas vu son pied Là, vraiment, j'ai parti, là, les gens comme ça. C'est parti comme ça Non. Ok, et hop là. Non. Je le rentends, le side press, je flippe, secret. Pas de Allez. Allez, oui. Il y a de l'ambiance de ouf Je vais faire quoi Shokai bah, un petit corps presse. <laughs> ça glisse, mais ça va. spécialité. Non, juste langues que je dois maîtriser en vrai. Parce que là, quand on met pas des c'est un deux. Non, non, c'est sketchy. Ouais, mais j'ai pas le choix. Je sais, je vais le faire en rapide. Non, non, non, <laughs> c'est tellement bon. C'est un fou. Il voulait empiler des espèces de, de poufs pour mettre son pied dessus, mais c'est mort. Du coup le truc là c'est que Shukai il a repéré euh, un corps là où il a fait side press et là on est en train d'amener une table, la grosse table. <laughs> on amène du gros matos là. Oh, fait il y a un cours de danse là. Bon là on a fini d'installer la table pour euh, l'élan de Shukai Et en vrai la table elle est vraiment cool parce que c'est pile poil à la même hauteur Je pense que Shukai il va chauffer tranquillement et puis il va le lancer Parfait euh, Ouais, en vrai, c'est pas mal. Juste le mur qui gêne un petit peu, mais en vrai, c'est pas dérangeant. Mais sinon, ça va le faire. La merde, le chouquin il est fou. Il est fou. Oh, il était parfait. Le drone est par Bon, ça part en plan FPV du coup à l'intérieur, ça va être marrant, ça va faire un boucan à l'intérieur de FPV, <laughs> ça va tellement désolé les gars, ils se positionnent euh, pour faire une petite line et Vlado il va essayer de les suivre. C'est grave sketchy à l'intérieur, il va devoir bien contrôler parce que FPV, euh, c'est hyper sensible. T'as Louis qui fait ça, Flo il passe par là, tu vois un bout de Flo, tu vois le, side et après tu continues sur Flo, tu vois Romain et moi. Ouais, c'est le bordel, mais c'est ça qu'on aime, j'aime bien. <laughs> Ce qui est dur là pour Vlado, c'est de bien gérer l'espace euh, avec le drone, parce que là c'est un endroit tout resserré, du coup c'est vraiment chaud. Mais en vrai, il gère bien. C'est bon les gars ou pas Ouais. Atterrissage à mon port. Parfait. Les gars façon chaude Hein. ah, c'est brûlant Non, mais en vrai, ah, c'est tellement chaud, mec Ouais, j'ai Ouais, Merci Karim. merci à vous. Merci, bah, Karim. Ciao. Bravo. Bon, du coup, c'est une fin de tournage là. On a fini de tourner euh, dans l'antipode, c'était vraiment cool. C'était trop stylé. Franchement, le lieu il est fou. En plus, ce qui était drôle, c'est qu'on était venu euh, avant euh, sur le toit quand c'était en construction, genre sans autorisation. Et maintenant, on revient avec la petite autorisation de Karim. Puis même, on est payé pour faire cette vidéo, donc ça, ça régale. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao